саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз электр тогының жұмысы қуаты және жауленс заңы сонымен қатар ток көзінің пайдалы әсер коэффициентіне тоқталатын боламыз өткен сабақтың жалғасы бүгінгі сабақта есептер шығаруда жұмыстың қуаттың және пайдалы әсер коэффициентін есептеу формулаларын қолдана алатын боласыңдар сонымен токтың жұмысы дегеніміз осы электр өрісі әрекетінен заряд орын ауыстырғанда осы өріс жұмыс жасайды яғни бұл жұмысты топтың жұмысы дейміз яғни біз бұл жерде зарядтың орын ауыстыру кезінде атқарған жұмысын қарастырамыз яғни зарядтың жұмысының негізгі формуласы мына бір формула еді иә естеріңде болса ал енді осы жерде біз кернеуді де ашамыз зарядты ашамыз зарядымыз ә, ток күші мен уақыттың көбейтіндісі болса кернеу ток күші мен кедергінің көбейтіндісі нәтижесінде квадратталып кетеді келіп шыққан формуламыз міне немесе формуланы былай түрлендірсек болады түрленіп шыққан кезде немесе былай болады сөз енді ә, біз бір фор, бұл форманы тағы да түрлендіретін болсақ токтың жұмысы дегеніміз а әрпімен белгіленді өлшемділігі джоулға тең екенін білеміз яғни жаңа айттық зарядтың кернеу көбейтіндісі немесе потенциалдар айырымы ол неге тең кернеуге тең екендігін білеміз нәтижесінде осы форманы түрлендірсек те болады деген сөз ал енді ары қарай қарастыратын болсақ біз жаңа аут дедік иә кернеудің ток күшінің яғни ә, уақыттың көбейтіндісі яғни кернеу ол бізде ә, осындай юмен белгіленеді кернеу өлшем бірлігі әрине вольтқа тең ал ай дегеніміз ток күші күші өлшем бірлігі ампер ал т дегеніміз бізде уақыт өлшем бірлігі секунд екенін білеміз яғни осылай біз формулалар түрінде көрсетсек болады ал егер егер бізде бөгде күштердің жұмысы болатын болса ол кезде бөгде жұмысымыз электр қозғаушы күштің есебінен атқарылады нәтижесін ол формула осылай жазсақ та болады екен ары қарай кеттік енді токтың жұмысын өлшейтін құрал яғни қандай құрал дейтін болсақ яғни ток жұмысын өлшейтін құрал бұл электр есептеуіш деп аталады барлығымыздың үйімізде осындай электр есептеуіштер бар осының есебінен біз сол электр есеп электр яғни зарядтың жасаған жұмысы үшін біз ақша төлейміз деген сөз ары қарай кеттік осыған байланысты бір есеп талдаймыз шығарамыз және бізге жібереміз <clears throat> енді токтың жылу әсері яғни біз айтқан болатынбыз ток жүрген кезде байқалатын әсер бұл жылулық әсері демек бұл өзінен жылу шығарады нәтижесінде джоулс және ленс осы тұжырымға өздерінің заңдарын ұсынады нәтижесінде жылу мөлшеріміз тең болады неге мына қарайық q тең аға тең деп аламыз қанша жұмыс атқарады дәл сондай оның жылу мөлшерін өзінен бөледі деп қарастыратын болсақ формуланы осылай түрлендіруге болады екен әрине жылу мөлшерінің өлшем бірлігі неге тең джоулға тең жұмыстікі де жоулға тең демек ол деген сөз бір біріне тең болғандықтан қанша жұмыс атқарса дәл сондай өзінен жылу мөлшерін шығарады деп қарастырған екен олай болса <clears throat> осыған байланысты бір есеп міндетті түрде шығарамыз талдаймыз комментарий ретінде қалдырамыз так токтың қуаты жалпы токтың қуаты дегеніміз яғни электр энергиясын былай айтқан кезде <clears throat> тұтыну барысында мысалы қарайтын болсақ бізде мынау бірінші болып ә, негізгі ток шығатын көз болса одан үлкен трансформаторлар келеді высоковатпен бізге біздің трансформаторға келеді одан біз былай сонымен үйге тартады екенбіз одан кейін барып мына жаққа қарай кете береді деген сөз яғни бірден былай тарта алмаймыз себебі бұл үлкен қуатты ток болғандықтан яғни ә, через трансформатор арқылы қуатты энергиямен белгілейміз негізі қуаттың формасы i механикадағы осы жерден біз ай дегеніміз неге тең i квадрат рт тлар қысқарып кетеді нәтижесінде осындай формамыз келіп шығады екен иә бұл негізгі қуаттың формуласы екен қуаттың өлшем бірлігі ватт білеміз иә ал енді бір киловатт сағатымыз ол бұл үш те алты алты дәрежесі джоульға тең немесе үш те алты мегаджоуль те болады екен ары қарай кеттік толық тізбек үшін электр тоғының қуаты дейтін болсақ яғни бөгде жұмыстың неге қатынасы уақытқа қатынасы қарастырады екенбіз нәтижесінде атқарылатын толық қуатымыз осылай түрде жазуға болады немесе толық қуат болса былай да жасамыз немесе былай да түрлеген кезде болар екен иә міне барлығын ашып көрсеттік негізгі қуаттың формулалары иә міне ал енді тізбектің толық қуаты дейтін болса міне мына формулаларды түртіп қоямыз қысқа нұсқа жаңағы енді ә, толық тізбек үшін электр тогының қуатын қарастыратын болсақ жаңағы формулалар қалай шықты дейтін болсақ міне қараңыздар яғни атқарылатын бөгде жұмысымыз яғни бөгде күштің әсеріне атқарған кезде бөгде жұмысымыздың формуласы ол кезде ток күшін тапқан кезде формула түрленді ә, яғни форма былай жіктеп алдық деген сөз нәтижесінде осы жерден біз ә, ток ә, жұмысты ашқан кезде қуат арқылы түрлендірдік иә біздің осылай форма түрлеп шықты <clears throat> ал енді токтың қуатын өлшеуге арналған аспап бұл әрине ватт метр деп аталады яғни мынау осы ватметрдің қуатты өлшейтін құралдың ә, <clears throat> түрлері осылай болады соған байланысты бір есеп алмаймыз шығарамыз комментарий ал енді электр тізбегінің пәкі деген бар пәк дегеніміз бұл пайдалы әсер коэффициенті қаншалықты бізге пайдалысы екендігін қарастыратын формула жетінші класста қарастырған болатынбыз ал енді осы жерде негізгі формуласы мына екенін білеміз бірақ электр тізбегінің пәкі болғандықтан міне негізгі формула осылай түрленеді екен ал бұл формула қалай шықты дейтін болсақ яғни бізде негізгі пайдалы жұмысымыз неге тең болады екен ай квадрат рт ға тең толық жұмыс толық не ай эпсилон т тең нәтижесіне формула қойған кезде не істейді ә, ток қысқарып кетеді иә уақыттар қысқарып кетеді қалған не ал енді мына кернеуді ашатын болсақ былай жазылады осыны ашсақ былай қарастырып осылай формулаларды жіктеп кетсек болады егер ә, жалпы үлкен яғни жалпы кедергіміз ішкі кедергіге тең болған кезде пәгіміз елу пайыз екен иә электр тізбегінің пәкін формуласын тағы да жіктеп ашып қарастырдық қуатқа байланысты қарастырдық міне қуатқа байланысты формуласын қарастырдық міне қараңыздар және ә, жұмысқа байланысты формуласын осылай ашып та қарастырдық сіздерге түсініктірек болу үшін қаншама түрленген формуласын түрленіп көрсеттік осыған байланысты бір есеп шығарамыз талдаймыз және комментарий ретінде қалдырамыз қатты қиын есеп емес енді осы тақырып қаншалықты түсінікті түсініксіз болғандығын анықтау мақсатында бар болған төрт есепті шығарамыз ұстаздарға жібересіңдер түсінбеген жерлерің болса комментарий ретінде қалдырсақ болады жақсы оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша сау